Mikey, Kathy's channel, the funny, the crazy, the green-minded one in the land never seen. <laughs> Ha ha ha ha! Ako'y sabit, talong ang hiling Oh yeah Sarap nito bawat tikim ah, mm, ah, ah, ah. Kapag ako'y nag-isa Talo lang nagpapasaya Kakainin ka kahit hilawin Gusto ko lang masarap ang Masarap pag medyo matigas Pasok agad sa ngalala Mabulunan at di makahina Oh, ano yan? Just close your eyes and swallow now ya uh hmm, giling natin yan gilang gala. ako sabi yung mapanang ano uh ah ah uh ah ganun oh diba kung ka kahaba yung kalang ka tumay yung kalang ka sarap. ang kota. Siyempre, may itlog yan nakatama Bastarnya Lelanya Bastarnya Berbeda Intari Kahit magmahal Tayo lang ang Papapati Tayo mo pinagtaguan mo. Eh. Sa torta ko, palungan. Pinagbalik-baliktad ko na. Oh, thank you sa lahat. Bye. Yan ang aking cancer. <laughs> the funny, the crazy, the green-minded one in the lab never seen. <laughs> Subscribe and ring the bell bell for new updates of our video. That's it, Bunsit. Ciao.